Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine paint videosuyla karşınızdayım. Evet, bu sefer sizlerle ekmek nasıl yapılır onu öğreteceğim size. Önce benim yediğim bir sürü ekmek var ama ben normal ekmeği sevdiğim için böyle bir şey yapıyoruz. Sonra da üstüne çizgiler. Biraz kalemi büyütmemiz lazım çünkü küçük kalemle olmuyor. Evet, ekmek fabrikada üretiliyormuş ve buğdaydan un yapılıyormuş. Evet ben de bir ekmek fabrikasına gitmek isterdim ama gidemiyorum üzgünüm. Şimdi üstüne çok çok güzel fırınımız fırına atıyorlar ya tost ekmeği. Şimdi onu yapacağız. Geriye alalım. O zaman çok çok küçüktüm. Ekmeği elime alıp yiyordum. Bölerek yemiyordum. Annem de beni öyle çekmişti. Hoppa. Şimdi Şimdi ekmeğimizin rengini yapacağız. Ekmeği ekmeğin akşam bizim. Bir de sıcak oluyor ya dumanlar. Leziz kokuyor ekmek. Şimdi birazcık da gölgelendirme yapacağız. Hop evet. Biraz daha. Ekmek biraz böyle tereyağlı olur diye düşünüyorum. Ben hiç tereyağlı ekmek yemedim ama tostçu Erol'a benziyor. Evet. Ekmeğimiz hazırlandı. İşte bu bizim ekmeğimiz. Çok güzel olmuş değil mi? Adamlar fırından çıkarmış ve sımsıcak bir ekmek olmuş. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.